Всем доброго вечера. Сегодня у нас радостное такое событие. Интернациональный стрим. Нас два белоруса. Представляю. Меня представлять уже не надо. Уже э, многие знают. Анатолий Сайгон. Также Дмитрий Серый Кот. Василь Ватай Интернешнл И также Василь Наша Украина Русь. Пожалуйста, представьтесь. Доброго вечера, Я Василь. наша Україна, Русь. Я е, бажаю сьогодні провести гарну нашу зустріч, щоб які враження в нас були до зустрічі, хай будуть більш підсилені, навіть потужніші після, щоб ми обговорили декілька питань, які турбують як нас, українців, особливо вас, браття білоруси. Щоб все склалось гарно внаслідок нашого обговорення і внаслідок дій вашого народу і вашого керівництва щоб у вас все це пішло під спільним знаменником в з точки зору оборони своєї незалежності, відстоювання своїх позицій, ну і набуття, скажімо так, е, повноцінного суверенітету, щоб не бути ні під чим протекторатом, виробляти власну політику. Дякую. Вата Інтернеш. Всім доброго вечора. Мене звати Василь, я з Києва, канал Вата Інтернешнл. Канал досить молодий, 10 днів моєму каналу, ну вже є певні певні досягнення. Тому е, очікую від даної бесіди позитиву, е, обговорення актуальних питань для наших країн. Бажаю наш, нашим білоруським братам е, витримки і перемоги. Дякую, що запросили. Пожалуйста, Дмитрий. Да, меня, мой канал называется Серый Кот. Это белорусский канал. Я сам из Восточной Беларуси и как бы занимаюсь освещением массовых мероприятий, событий в Беларуси, новостей Беларуси, связанных с ней, то есть <clears throat> белорусско-российских отношений, там белорусско-украинских и так далее, с Западом, с Европой. И, безусловно, там протестов, когда происходят стримы, ведутся как э, стационарные, так и мобильные, там, с различных конференций, с мероприятий. Основная цель это, конечно, защита суверенитета Беларуси, подача новостей с пункта взгляда белорусского, противодействие Кремлевской. Живе Білорусь і слава Україні! Живе Беларусь. Живи Слава вечно. Украине. Да, тема была Живе бы Білорусь, слава Україні! Героям слава! Слава Украине. Тема была сегодня бы, э, скорее всего, э, белорусско-украинские отношения в свете с- теперешних событий. Пожалуйста, я хотел бы услышать, прежде всего, Дмитрий Серый Кот. Тут, я думаю, украинцев хотелось бы спросить по поводу этого, что они думают. Беларусь является торговым партнером как и России, так и Украины. То есть, насколько я знаю, Украина э, на втором там или третьем месте стоит. Положение действительно сейчас складывается очень неприятное для Лукашенко, для его режима, поскольку два его крупнейших торговых партнера поссорились между собой. То есть, ну, действия вот Путина, которые при, приводят к тому, что э, с одной стороны, конечно, это санкции против России, на которых Лукашенко выигрывает. Э, но с другой стороны, борьба между Россией и Украиной это не, не всегда играет ему на руку. Россия требует закручивать гайки, закрывать границу, там какие-то предпринимать действия недружественные. То есть ему рано или поздно ему все равно придется как-то выбирать, с кем ему быть, с Западом или с Востоком, там, с Россией или с Украиной. Потому что вечно вот так, как он сидел на двух-трех стульях, так не получится сидеть. То есть раньше, до 2014 года у него это получалось более-менее. И он выигрывал на всем. Он доил Россию, там с Западом пытался периодически как-то договариваться, получал даже кредиты от МВФ, но ну, сейчас как бы он тоже замирился после 2014 года. Он не поддержал ни аннексию Крыма, ни Приднестровья никакие он не признал, ни Абхазии, ничего. То есть да, там в ООН наша конференция, наши эти представители, они там голосуют так, как надо, как бы они придерживаются какой-то пророссийской линии, но Лукашенко официально никогда, например, не признавал, что Крым это Россия он не признавал эту аннексию. Поэтому кто бы там что ни говорил, что вот он такой там предатель. Он играет на свои интересы. Потому что он знает, что как только он, например, признает Крым за Россией, то он получит автоматически а, ответные действия Запада, потому что Запад не признает этих действий. А, там все-таки Киселева не смотрит, поэтому а, он знает, что это приведет к серьезным последствиям. Даже если Путин ему даст какие-то деньги, то это ненадолго хватит. Потом он просто столкнется с проблемами. Хорошо. Э, Вата Интернешнл в курсе этих событий сегодня? Как можете прокомментировать? Да, я так мимолетно посмотрел э, на... Это важный, важный вопрос, очень э, важный. Это, это было в стриме «Киевская Русь», кстати, он это транслировал в записи. Ну, что я ключево, ключевое с этого всего увидел? Я видел то, что Лукашенко как будто бы оправдывался перед своим правительством, народом, что я, я ничего не сдал, это все, ну, не раздувайте это все э, дело, ну, нет повода для беспокойства, то есть только действовал э, в сферах своих интересов своей державы, ну, чуть-чуть как бы где-то пошел там на, на, на уступки. То есть эти основные месседжи я услышал, и как бы я думаю, что он, наверное, последних там неделю чувствовал эти настроения, это дышание Э, людей, э, переживания. Возможно, кто-то даже и Анатолий ваш этот э, отчаянный ролик посмотрел. И я его действительно, <laughs> ну, я, я, его смотрел, у меня мурашки по, по телу шли, поэтому я думаю, что в нынешнее время в такой информационном пространстве ничего не скрыть. И вы, и вы личность э, как бы такая уже заметная, Нет. поэтому, ну, я так думаю со своей, своей стороны. Поэтому я думаю, он взял э, э, как бы э, тактику оправдываться, что я ничего не сдал. А может, он выж, выжидательную позицию просто занял выжидательную более позицию. Он, наверное, какие-то события дожидается. Что-то такое, видимо, в моем понимании должно произойти, скорее всего, в отношениях, не то что в отношениях, э, а в событиях в самой России. Почему он так затягивает это? Э, Еще раз, пожалуйста, я опять Дмитрию хотел бы на эту тему. Как а, представляет Дмитрий? Я представляю так, что, возможно, это просто очередной попы... очередная попытка шантажа Кремля. То есть он им показывает, вы что, думаете, я без вас не проживу? Вот вы там нефтяной свой маневр не хотите компенсировать, да, не хотите нам давать кредиты. А смотрите, видите, я сделал шаг от вас в сторону – я не побежал вылизывать сапоги тут же и принимать все ваши условия. Видите как? А я сейчас с Китаем договорюсь, и все. Я уйду от вас. Будет, мы вот откроем там э, транзит нефти через Балтику, к примеру, и все. Вы не хотите давать, а мы откроем так, и все. И что? Вы, вы потеряете союзника важного. Я вот слышал, я читал кратко о том, что он говорил. Вы потеряете своего последнего союзника на западном. Либо, то есть это как бы возможно просто просьба. Либо, да, ну да, давайте уже деньги, и все. Или мы будем дальше продолжать мы не сдаемся. Это попытка, может быть, такой игры. Так было в 2013 году, когда Янукович вот так вилял между Западом и, и Россией, и вот как бы из-под земли вот такая рука Путина за яйца его держала, и он там себе что хочет говорил, но рука уже была вот здесь зажата. Поэтому то, что он там рассказывал, вот Василь может в этом, это в деталях как-то сказать, вот мы, мы тоже были под этим, когда он говорит, что идем, идем, идем в Европу, хряк, мы не готовы, вибачайте. Раз, Василько, ви мені надали слово, я, мабуть, продовжу в цьому контексті. Дійсно, в 13-му році, коли все у нас розігрувалася ця велика карта, Янукович грав так само, як грає зараз Лукашенко. Ви знаєте, це дежавю. дивлячись на події зараз, тільки у нас тоді той момент почався майдан. І у нас був великий супротив, супротив людей, прогресивних людей. Люди ніяк не хотіли. Люди розуміли, що Янукович дає задній хід. Я не знаю, звичайно, як зараз ваша спільнота на це все реагує. На ці всі дай Боже, щоб так трапилось, щоб як кажуть, лавірував, лавірував і вилавірував. От. Але знаєте, рано чи пізно приходиться приймати рішення і грати в такі ігри вдовго, ну не знаю. Я скажімо, щоб займав реальні пости в Росії, я б давно або би нагнув, або б дав вольною. Але так як я ці пости не займаю, і слава Богу, от я розумію, що тут нитка тетива так натягнута. От і от той момент, коли ви казали, можливо, він чогось чекає. Можливо, Лукашенко щось і знає. Але тут треба бути, е, скажімо, в грі гравцем, а з народом своїм треба відкрити трохи карти. Треба спертися на наряд Білорусі і показати, хлопці, я президент є перша постать держави, і достукатися до найпростішого його виборця і показати, що ми всі єдині. Я не знаю, чи є в планах це саме Лукашенка. От і ця гра не знаю, як задовго продовжиться. Я би бажав вашому народу, щоб він консолідувався навколо здорових сил, і навіть можливо десь ще так би мовити. Е, це не сильно і президенту показувати. В якому плані ми єднаємося, ми виробляємо власне політику, а там раптом раз і ми, і президент в одному пориві пішли робити справи. Які справи? Боронити свою державу. Е, це не обов'язково її боронити в окопах з збро... зі зброєю. Її можна дипломатично боронити. Але це треба, щоб президент вже знав, скажімо, що мене підтримує мій народ. Народ знав, що президент нас не зрадить важку годину. Ми будемо всі заодно. І ви знаєте, навіть 10-мільйонна Білорусь може показати себе так гарно і красиво, але цього треба хотіти. Тому що коли Білорусь покаже свій характер, Україна, я думаю, вже достатньо показала, чим яким потенціалом вона володіє і чого вона хоче. І скажімо, коли 40 мільйонів українців та 10 мільйонів білорусів стануть по одну сторону барикад. Нехай в нас іде фронт. Насправді, пане Дмитре, то не зовсім умовне непорозуміння, яке ви сказали, це війна. Тільки вона не має повної фази. Там гинуть наші солдати. Я зараз не берусь точно казати, але не менше 12, а може вже навіть і більше 13 тисяч. І коли я це кажу, мене серце кров'ю обливається, тому що є загиблі мої побратими. Є побратими мої, які вже померли від ран від стресів, від всього. І це катком пройшлось по всіх небайдужих людях України. Тому, хлопці, щоб не було щось подібного у вас, треба щось робити. А що робити? Об'єднуватись, об'єднуватися і доносити до кожного серця білоруського свою інформацію. Вдасться це чи ні? Я не знаю, але я би хотів, щоб це у вас і в нас всіх разом вийшло, тому що. світло і здорові сили повинні перемогти. Дякую. Ще раз хочу спитати, хочу спросить Дмитрий, чем, э, какая угроза будет, если все-таки вот эта интеграция, очень пускай такая вялая, с- тихая в течение одного-двух лет грозит нашим отношениям с Украиной? Пожалуйста. Угроза будет очень многосторонней, как культурной, так политической и экономической. Если говорить о культурной, то это безусловно. Вот вспомним скандал в шестнадцатом году произошел в Татарстане, когда оказалось вроде как с виду там э, республики, там они свои языки э, изучают местные, там да какие-то телеканалы, там должны вещать газеты, но оказалось по факту, что в школах Татарстана запрещают изучать татарский язык. Э, это был действительно скандал, там с учебниками еще с чем-то. То же самое будет и у нас, то есть формально будет государственный язык белорусский, второй, возможно, там еще какой-нибудь там может даже третий придумают какой-нибудь добавит Э, но по факту будет полностью э, разрушение культуры. Собственно говоря, вот то, что мы видим сейчас, например, это результат 200-летней работы Российской империи и Советского Союза. То есть мы помним, как в 30-е годы был, были сфабрикованы дела Союз освобождения Беларуси, Союз освобождения Украины, когда интеллигенцию арестовали, расстреляли по надуманным обвинениям. То есть это не то, что вот Просто белорусы взяли и захотели стать русскими. это их принуждали к этому. Если мы станем одним государством, процесс продолжится опять, как в Советском Союзе, очень быстро, ускорится. Что касается политическом плане мы потеряем свободу, свою свободу. Ну, насчет того, потеряет ли Беларусь голос в ООН, я не знаю, но, возможно, там тоже не дураки сидят, если произойдет интеграция в одно государство, то они, скорее всего, не допустят, чтобы у России было два голоса дополнительных волн. Скорее всего, они оставят только один. И у нас как бы не будет голоса, который у нас с 45 -го года существует. Беларусь, Украина, они в числе основателей ООН входят с самого да. начала. И мы лишимся Там... этого. То есть это будет историческая потеря для страны. А, что касается экономики, ну тут даже говорить особо ничего не нужно. То есть если посмотреть на российскую глубинку, то мы видим, что там происходит. Если в крупных городах там есть работа, там более-менее какие-то зарплаты, но вокруг них э, практически там ну, пустыня, там разрушенные эти города, там запущенные больницы, дороги разбитые, поля не засеянные, то есть все это разрушилось. Вот Лукашенко, чем он отличается и почему его любят многие россияне, что он сохранил колхозы, например, там, да, какими бы они убыточными не были, там предприятия какие-то, он их подкармливает, а там этого нет. Естественно, что если Беларусь станет частью России, то почему Путин будет кормить вот эти территории, если он даже в самой своей России, в своем государстве этого не делает? Ватники об этом не задумывают. Они считают, вот мы газ дешевый будем получать. Ну, извините, Германия платит по мировым ценам. Ничего, живут же. Угрозы, угрозы. Я еще вот последний вопрос. Каковы угрозы? угрозы? Пожалуйста, да, угрозы тогда, хорошо. Я с точки зрения украинцев, так, для нас це теж серйозна загроза, тому що в нас додається біля тисячі кілометрів е, границі. Ми майже в кільце попадаємо в е, Росії, тому це постійна напруга. Постійний е, стрес цього, щоб тому що ми самі самі розуміємо, що Росія від цього не відступить. Да, Хочу зробити одне замечання. одно замечание. К сожалению, я вас хочу разочаровать, вы и сейчас находитесь в этом кольце, поскольку Беларусь входит в военный союз ОДКБ с Россией. Поэтому при желании они могут дать команду и пройти там. Да, наше знайомство з Анатолієм. Я починав е, роз, е, ключове питання. Анатолій, скажіть, будь ласка, є загроза з точки зору біл, бі- ну, з, з сторони Білорусі і Україні? Анатолій сказав, що білоруси, ну яка б не була ситуація з військовою загрози. Білору... Анатолій мені сказав, що загрози люди не досту... не, не допустять вторгнення, наприклад, е, в... на територію України за сторони Білорусі. Я розумію, що це ну, у нас теж і на танки люди пригали, все рівно е, ворог проходив. Тому Е, з точки зору е, безпекової Україна стає ну майже зовсім як от як от Ізраїль. Я часто в чатерліці питаю, порадьте нам, як нам жити з сумасшедшим сусідом. От вони там е, кажуть прямим текстом: великий паркан, високий, чим вищий, тим краще. Забор. Тому це величезна загроза. Далі Росія прийде на ваш ринок, е, прийде на ваші ресурси, там які ще залишились, і вона по-любому е, перекриє це як транзитно, так і економічно співпрацю з Україною. Тому цей весь товарооборот, який між нашими країнами, він теж буде рівнятися рівнятися нулю, тому що. Таким чином діє наш наш наш сусід. Ну і міжнародний е, тут питання, яке Білорусь стає Білорусь не має такої явної підтримки з заходу. Тому е, ну, ви ви навіть не встигнете пікнути, як всі будуть озабочені, всі будуть е, дуже обеспокоєні, але ну, Путін буде робити своє е, діло. Путін діє алогічно. Він логіки в його діях зовсім немає. Тому ми вже це побачили. Ми вже думали, ось оце вже дно, оце вже далі не буде. Ні, пробує, щупає, і те, що зараз е, Лукашенко зараз е, типу від виправдується. Це Путін пробує е, глибину е, проникновення, наскільки е, people схаває. Тому то, що говорив і Теска Василь, е, ці світлі сили, яких вас, на жаль, або немає, або вони десь в таких. Е, дєбрях. вони повинні ну е, зорганізовуватися, і той якийсь рух такий громадянський він повинен розвиватися так як Анатолій ви говорили, без ніякої агресії, мирно висловлювати свою думку, висловлювати своє, своє з- занепокоєння. Тому тільки таким чином Росія ді- діє нелогічно. Ш- Ще раз я запитаю. А какие экономическая угроза? Прежде всего, угроза, например, с э, нам. Мы же потеряем рынки с Украиной. Потеряем именно, например, торговля той же нефтью, не, не нефтью, а нефтепродуктами, бензинами. Очень большие, миллиардные, миллиардная торговля шла с Украиной. Она ведь может в разы упасть, правильно, Дмитрий? Пожалуйста. Вот да, такой она может упасть, но тут есть тоже еще интересная особенность. Насколько я слышал, несмотря на войну, товарооборот между Россией и Украиной достаточно такой себе приличный. То есть это не стало то, что полностью разрыв какой-то отношений. И он вроде как даже увеличился в последние годы. Поэтому полностью я не считаю, що вона прекратит. Но снизится, безусловно. Хочу вам замітити про той е, момент, коли е, оголошували, мені здається, в минулому році, що там настільки то е, мільйонів. Здається, збільшився е, товарооборот. То не зовсім так. Значить, дивіться, е, є Сбербанк Росії в Україні, так і можливо там ще одна структура їхня, там один з великих банків. Вони профінансували росіяни ці банки, щоб вони там якось тримались на плаву. От це щодо того, що Росія збільшила свою частку, так би мовити, в торгівлі з Україною. От це з одного боку. Насправді е, так, Україна повністю не розірвала стосунки економічні по одній простій причині. Є надто тонкі місця, де ми не можемо обійтися без тих чи інших складових економічних. От і так само є в Росії. Але по можливості, де ми можемо собі відмовити, там ми давно перервали ці всі стосунки економічні. От і вони е, я вам більше скажу: якщо у нас був товарооборот з Росією біля 40% всього обороту з усім світом то він зменшився в три рази з оборотом до 2014 року. І якщо у нас оборот був з Європою, умовно, який зараз там не скажу, ми зараз з Європою торгуємо 40%. Фактично по коштах. По грошах, по грошовому обігу продукції, яку ми продаємо в Європу, і яку ми продавали в Росію до війни, він пішов в баланс. Тому при цьому всьому, що в нас іде війна, нам дуже дуже дуже важко. Не треба забувати. Що ми багато коштів тратимо на оборону, ну принаймні у відсотковому відношенні це все дуже непросто. Багато розрушеної інфраструктури і так далі, і тому подібне. Тому це все непросто. Але я би хотів сказати, е, панове і громадяни Білорусі, це дуже страшно почути, що в твоїй країні йде війна. Для мене був шок. Я вже пан Анатолію казав, коли він того ролика зробив, коли він е, про бовтуни казав. От я бачив пана Анатолія, я себе згадав в 13-му році. Я в такому самому шоці був, тому що я перш за все чоловік, я мушу захищати свою країну. Потім я чоловік власної дружини і голова сім'ї, і в мене малолітні діти на той період були і зараз ще є, так би мовити. От тому я чітко розумів, якщо ми не захистимо свою батьківщину, ну ми перш за все, я думав про себе, і е, з часів майдану вибу, вибудувалось братство майданне, і ті хлопці, які мали можливість піти, які, ну скажімо так, я не скажу, що я шукав причини, щоб не піти. Мені на той період виповнилось 54 роки. Скажімо, це чоловік, який ще може гарно воювати і носити зброю, але, скажімо, малолітня дитина і дружина-сердечниця, яку просто не міг кинути. Тому що, скажімо, ми і зараз лежимо в лікарні, крапаємося, лікуємося. Це це дуже непросто. І між іншим, оця війна додала сердечного болю. Це так, знаєте, на окремо взяті сім'ї. То я, скажімо, е, волонтерю допомагаю. Допомагаю 72-й бригади через волонтера Святослава Щербину. Це відомий в Україні. Дуже великий, дуже людина з великим серцем. Волонтер. Він дуже багато робить для цього. Особисто сам, от потім я намагаюся допомагати родинам загиблих воїнів, от особисто від себе розумієте? От тобто, ту, е, скажімо, невеличку частку я намагаюсь якось зробити, щоб хоч якось збалансувати всі ці моменти. І знаєте, коли хтось слухає і подумає, Боже, як це все страшно. Насправді це страшно, коли в твоїй країні йде війна, коли гинуть твої побратими, коли ти бачиш, як матері оплакують навіть Ніколи не чув прізвища такого, і навіть села якогось, коли привозять дитину туди з фронту її ховають. Це велика глибока рана на душі і на серці. Але до чого це я все веду? Так, це страшно, але Україна це переживає. Я хотів би, щоб ви цього не пізнали. Але щоб ви цього не пізнали, консолідуйтеся, консолідуйтеся і таким чином можна буде вийти меншою кров'ю з цього всього. Я бажаю вам успіху. Хай все у вас вийде. А ми будемо поруч, ми будемо вболівати за вас. Ми не тільки будемо вболівати, ми будемо надавати поради і не тільки. Будемо так, що ми з вами. Дякую, дякую. Да, після таких слів то тяжко, тяжко не сопереживати нам всім двом двома народами, бо іначе ну не буде ніяк. Бачите, Росія веде себе як веде. Вона вела себе як агресор, і вона повторює з нами, білорусами, я вважаю, так само. Є і така добренька. Що я хотів, хотел спросить обратно же, вернусь к более такой теме с Дмитрию. Меня интересует, например, как отношения с Западом сложатся в такой ситуации, если это все в течение, опять же, года, двух, трех. Э, Дмитрий в прошлый раз говорил, что, возможно, разорвутся очень важные для нас инвестиционные проекты, много совместных предприятий при да, Западом. Нас... Пожалуйста, вот меня этот вопрос интересует. Да. Э, не так давно я видел статистику, в которой было написано, я не могу сейчас уже точно припомнить, сколько в одном стриме у меня там есть, я зачитывал ее, сколько совместных предприятий с США, с Германией, там, с Литвой, э, с другими, с другими странами, с Польшей. Там тысячи, несколько тысяч всего. Э, так вот, если мы станем одним государством с Россией, естественно, что на нас будут распространяться и санкции. И бизнес международный побежит отсюда. Э, ресурсами Беларусь не богата, поэтому Лукашенко пытается как-то завлечь сюда инвестиции, там, всеми правдами и неправдами. Э, тут другая немного проблема в том, что он часто нарушает закон то есть его воля как бы над законом, поэтому это мешает бизнесу. Бизнесмены, которые не знают об этом, они приходят, потому что здесь нет войны, здесь тихие условия, но потом, поработав некоторое время, несколько лет, они сталкиваются с нашими вот этими особенностями нашего государства, как оно себя ведет. И некоторые уходят, но многие просто остаются, они работают нормально, так сказать, срабатываются каким-то образом. Но они уйдут в случае присоединения Беларуси к России э, тем или иным образом. Их просто выжмут. Естественно, что э, все будет направлено против нас. Тем более, появится у России такой буфер, плацдарм. То есть, э, если начнется реальная какая-то война с Западом, то это с большой вероятностью будет разворачиваться именно на нашей территории. То есть, танки пойдут с Запада там, или э, с Востока российские туда, естественно, НАТО ударит по нам, Тут наверняка построят какие-то базы. То есть, если сейчас это многие вот читают, не знаю, что в Беларуси тут куча российских военных баз. Да нет, не куча. Реально военных баз тут нет. Тут есть радиолокационные станции. В есть, по-моему, где-то еще там. Ну, возле Ивацевич. Да, возле Ивацевича есть. То есть, это такого, ну не сказать, что прям а, прямого такого назначения, но это радиолокационные какие-то станции. То есть реально вот Путин продавливал проект строительства здесь создания авиационные базы. Но Лукашенко ему отказал. То есть он понимает, что пускать сюда российские войска, солдат нельзя. Да, учения там это одно. Когда вот был Запад 2017, был огромный шум среди оппозиции. Э, многие считали, что вот сейчас российские войска придут и отсюда больше никогда не уйдут. Но экономисты подсчитали, что транспортировка их сюда и пребывание, каждый день их пребывания здесь обходится там в огромные суммы поэтому это просто экономически невыгодно. Сейчас уже не начало 20 века, когда для того, чтобы захватить страну, надо там захватывать телеграф, телефон, э, радио, там почту и прочее. Это сейчас немножко по-другому все. Хотя ситуация в Крыму все-таки показывает оказалось, что и такой вариант тоже вероятно. Еще вопрос, вопрос очень важный, всегда интересует, многие мне задали вопросы. А Беларусь Кали, судьба Беларусь Кали, это наш флагман. Я, например, там представляю, что с другими, но самый главный, понимаете, лакомый кусочек. Что с ним может Да, остаться? это лакомый кусочек. Э, ну, он станет примерно тем же, что какие-нибудь алмазные копии в Якутии или что-нибудь еще. Очередной Абрамович э, получит себе источник для того, чтобы купить очередной особняк в Лондоне. Ну, и все. Россиянам от этого не, не добавится ни копейки, поверьте. Э, сколько добывает золота в России, алмазов, сколько леса вывозит в Китай. В 69 году там за какой-то клочок земли за остров Даманский погибали советские пограничники с разных частей СССР. А теперь Медведев сказал, ну ты да забирайся, вам надо там эта вот территория, да забирайся, там все равно никто не живет. Забирайте Даманский, в аренду сдадим Дальний Восток японцам, там может Курил, зато Крым наш, зато Крым наш, это вот все. Мы молодцы, видите, какие молодцы. Пол Дальнего Востока отдали, это ничего, тишина, зато Крым отобрали. Да, кошмар. Це, це Прошу ще... Так, так, я в тебе как раз. Дуже крут, дуже крутенька ремарка. То что Дмитрий сказал, что у вас как бы, прямой плацдарм на, на Європу. В принципе, у нас ну как бы тож, тоже как бы большая граница с европейскими странами, но у нас там Западная Украина. У да. нас там оплот, такой оплот, что он не по зубам был ни немцам, ни советам. Поэтому действительно у вас это почти ну, прямой путь, он без, э, бесперешкодный на украинском Беларусь море. достаточно монолитна. Да, но э, такой вопрос, такой, такой как бы еще один момент. Э, сейчас в нынешнее время любую там территорию с той мощью, которая есть в России, можно оккупировать. Но ключевой вопрос, удержать ее оккупированной, это намного сложнее, чем ее оккупировать потому что понимаете, что это миллиардные траты, то, что сейчас Россия себе позволить по большому счету и, и не может. Ей достаточно Крыма. Сейчас на Донбассе много чего, много тратят, плюс у себя не все хорошо, нефть подешевела. Поэтому я думаю, что тоже при том всем, они сейчас будут это все, ну, аккуратно это все делать э, путем э, аншлюз, правильно? Мягкие силы. Да, мягкие да, силы. да, да, Но э, все, все хорошо помнят белорусских партизан. Все хорошо помнят. И украин, украинских. Поэтому живе Беларусь, как минимум. Живе вечно. В плане Беларуси тут все-таки больше дело в том, что могут быть международные последствия. То есть, когда была ситуация в 2014 году, это было внезапно. Для многих это было внезапно. Даже Запад был не особо готов к таким решительным действиям со стороны России. Многие патриоты, ватники в России говорили, что вот мы даже не ожидали такого, что Россия так решительно будет действовать. Они считали, что всё- что будет так помягче. Останніх 10 років Р- Росія готувала цю анексію. Останні десь російські паспорти видавали, як на базарі пиріжки продавали. Е, е, російська му, е, музика, культура, російські зірки виступали там як вдома. Тому це, цю, е, цю територію вже за- зачищали дуже багато років. Я пам'ятаю цей Крим, я па- пам'ятаю ці фрази. Вы живете у себя на Украине, нет, тогда уже говорили, есть Крым, а є- ви у себя на Україні живете. Поэтому для нас це не було несподі- несподіванкою. Просто е, це вийшло тоді, коли моя країна була ослаблена, коли кра- країна була роз- розграблена, в казні було от стільки грошей після того, як наш е, двічі несудимий втік. Тому е, і е, саме ключове в Криму було дуже велика кількість предателей. Там не було кому воювати. Всі кажуть, Турчинов не зміг, не зміг. Там не було кому захищати е, захищати Крим. Подождите, а як же війська, які українські там стояли? Не дали приказу? Можна я скажу? Я продовжу контакті пана Василя. Що він мав на увазі? Можливо, вам це не відомо. У нас була контрактна вже на той час майже армія. Правильно, пане Василю? Так, так. І як правило, контрактну армію йшли місцеві. А хто такі місцеві? Це діти, онуки тих, хто зайшли в кримсько-татарські хати внаслідок виселення в 44-му році кримських татар, і не тільки татар, там виселили вірмен, кого караїмів, там там ну кримчан, корінних кримчан на той момент. І ті прийшли ще горщичок з картопелькою, яку зварили вчора, тепленький десь там, зайшли в ці хати. Чому в Криму такі проблеми почалися? Чому той Крим, так би мовити, в 54-му, так, пане Василю, 54-му, начебто віддали Україні, його не віддали. Так би мовити, просто скільки вони в нас земель забрали по прикордонню східному, і, рахуючи Таганріг, оця частина. Е, от Тобто е, адекватну кількість земель забрали, ну так би мовити, забрали і віддали. Це була рокіровка свого роду. От. Але що таке Крим? Поприїжджали, е, назвемо їх людьми з Росії. Вони ж там на, нічого на тих землях не могли зробити. От. І до чого це я веду? Туди віддали його українцям, українці його підняли. Але у місті, так би мовити, Севастополі, який типа зветься городом русских моряков. Руських, так, руських, але ну не російських. Чому? Тому що найвеликий вояка матрос Кішка, якого вони називають матросом Кошкою, от він урожець Вінницької області. І Якщо в пантеоні слави подивитися загиблих воїнів, то це в основному були воїни з України. В основному там тільки комсклад був, можливо, російський. От брали Крим і так далі. І ота Кримська війна. 854 року, яка була в Криму, яку вони і програли. До чого веду? І туди, в ці південні е, райони Криму, в злачні місця, типа Євпаторія, Севастополь, от. ну і само собою Сімферополь, тому що це місто обласного значення, завозили відставників. І оці відставники до них приїжджали, так би мовити, лишалися їхні діти або там онуки. Оце вся порсль дала отих зрадників. Ну і ті паспорта, про які пан Василь казав, вони їх, так би мовити, підкупали і не тільки їх. Так, пане Василю. Так, так. Я ще хочу додати, е, Дмитрий, е, коли е, Хрущов дарив, или там по п'яні, як говорять, говорят. да, дарил. Маленков підписував. Да, в Криму було 9 магаз... в всьому Криму було 9 магазинів, де можна було купити хліб. 9. І траса е, Ялта-Сімферополь, яка там зараз найдовший тролейбусний шлях, був е, е, ну, протягом 5, хвил- 5 годин е, можна було добратися. Тому Крим загибався, і Україні этот Крим, е, говоря язиком, впарили, впарили. Потому что Як- пос- пошла Днепровская вода, пошли работящие украинцы, э, регион начал э, оживать. Проживати. И Крым это от татарского слова, поэтому никак не русский. Там греки были, татары, там, ну, Так, русские звичайно. себе уже это все придумали. Як і все решта. Ну да. Тому, е, виходячи з того, що віддав, звичайно, а що було? Казна порожня, правда? Президента в країні немає, а Турчинов це не президент. Якби він, скажімо, був віце-президентом, ну знаєте, як в Америці є президент і віце-президент, в разі смерті президента чи чого-небудь, важкої хвороби, Одним словом, коли президент не може виконувати свої функції, тоді вступає в роль віце-президент. Ви це все знаєте. От у нас же такого не було. У нас Кабмін весь втік. Вони всі втекли. І більше того, е, я підозрюю, що Янукович не втік, його вкрали росіяни. Його просто вкрали. А коли нема президента, головнокомандуючого, тому що от сьогодні є у нас президент Петро Порошенко. Він знаходиться в Києві апарат президента працює, голова е, Верховної Ради на місці, Верховна Рада працює, Кабінет міністрів працює, прем'єр є. Вони можуть рішення приймати. Інша річ, які вони рішення приймають, скажімо, дуже сильні, потужні, виважені чи ні, але вони їх приймають. Є легітимний президент, і Україна це знає. Мало того, це увесь світ знає. А тоді хто міг сотник з Майдана командувати парадом, типа Е, в російській історіографії матрос Железняк, як там? Він що, що караул устав, всіх розпускає. Да? Тому е, українцям той момент було дуже важко. Дуже важко. І якби не добровольці, які пішли відстоювати свою незалежність, я не знаю, чим би це кінчилося. І це, дорогі білоруси, черговий раз звертаюсь до вас. Якби не добровольці, добровольців ніхто не заставляв. Вони йшли самі. Вони йшли самі. Оті хлопці, на жаль, яких вже багатьох немає, які померли від ран, які загинули напередку, і слава Богу, е, певна Е, когорта їх залишилась. Вони зараз залічують свої рани, відбудовують вже Україну, тому що вони, відслуживши свій термін, були в нас такі люди, і слава Богу, вони є. Тому я не закликаю, щоб ви прямо зараз зі зброєю ставали, і боронили себе, але щоб ви пам'ятали, маючи під боком такого облесливого ворога, треба порох тримати сухим і ухо остро. Прошу. Я хотел бы к Дмитрию обратиться. Что-либо подобное, что было сейчас в Украине, наше, например, обще, общество наше воспринимает? Может ли какой-нибудь сценарий подобный, хотя бы что-нибудь я бы сказал, отдаленно на, напоминающее я бы, сказал, я бы сказал так. У нас у всех, ну, у большинства, я думаю, стран, ну, кроме, может быть, тех, которые уже отошли в значительной степени от э, вот этого советского менталитета, вроде там Грузии, Эстонии, которые уже интегрируются успешно в Запад. У нас есть одна большая общая проблема. Мы раньше были частью Российской империи, потом Советского Союза, и по этой линии проходит во всех народах наших бывших постсоветских раскол. Одна часть, так называемые эти ватники, они придерживаются того, что это было хорошо, а другая часть патриоты, они считают, что это было плохо, мы потеряли свой суверенитет, у нас были свои государства, там, да, э, ВКЛ, там, Запорожская сечь, там, так далее, грузинские какие-то княжества, там, какие-то еще государства свои были, и люди жили, как бы, там, в других немножко условиях. И им это навязали. То есть даже взять, посмотреть э, саму Россию, там тех же чукчи, как присоединяли, или каких-нибудь якутов. То есть там была жесткая война. Столетняя война с чукчами. Да, это серьезное дело. А теперь им пытаются объяснять, вы часть русского народа, вы практически русские, вы всегда в мире жили, там, мы всегда дружили, там и любили друг друга, ну, ничего подобного. Естественно, есть -то всякие манкурты, которые говорят, что все это хорошо, Советский Союз это вот классно, надо опять объединиться. Ну, с одной стороны, как бы было действительно неплохо, если бы было общее какое-то государство, целое, например, вот Евросоюз, пожалуйста, такое объединение. Важно на каких условиях и с кем. То есть, глядя на современную Россию, каким-то центром объединения земель она не видится. Потому что у нее у самой достаточно земель, это одна восьмая суши сейчас. И что они делают с этой землей, с этой территорией? Как они расходуют ресурсы? Как эксплуатируют? Сдаете и потихоньку. Зачем нам это надо? Да, перспектив пока таких каких-то ясных, четких нет. Например, еще такая, отношение существует хотя бы немножко какая-то разница в ментальности белорусов. Я это заметил. Существуют восточные, вот, и существуют более западные. например, Брестская область, Гродненская. Казалось бы, она стерта практически за эти годы, но именно сейчас она начинает развиваться потихонечку, потихонечку. То же самое я, например, вел стрим э, с восточными белорусами, в смысле Могилевской, вот Витебской особенно Но я их сильно не отличаю от русских. На самом деле настолько они э, ватные, мягко сказать. То же самое я вел несколько раз, например, э, стримы с Западной Беларуси, практически с брестскими людьми, э, с гродненскими, он мне с Волковыска интересный человек попал. Вот. Как это можно, например, представить? Здесь что-нибудь, э, может какой-то конфликт между белорусами Еще произойти как. в будущем? Вот смотрите, я эту мысль уже начинал э, это развивать э, по поводу того, что у нас существует вот этот разлом по линии отношения к России, к прошлому имперскому, этому, к Советскому Союзу, к Российской империи. То есть существует э, явно две полярных точки зрения, которые вот и привели, например, а, к таким противостояниям, как в Приднестровье, там, да, естественно, что это инициировали какие-то спецслужбы российские, там, ФСБ или, возможно, еще там КГБ советское. У нас также готовил, готовились подобные провокации на случай того, если, например, в 90-е годы бы Лукашенко повернул на Запад, так называемый проект Полесской Народной Республики, который Шелегович Э, собирался объявлять. Многие говорят, вот с кем я общался, интересно было, конечно, ваше, Анатолий, мнение по этому вопросу, если вы об этом слышали, конечно, узнать по поводу Полесской Народной Республики, которую э, в начале 90-х пытались в Пинске там объявить. Э, говорят, что она абсолютно не жизнеспособна. То есть вот был такой человек, вот может не знаю, украинцы знают о нем или нет, Николай Шелегович. Вроде как патриот, такой филолог, он там разговаривал на белорусской мове. В числе первых, когда вот создавалась БНФ, Красном Костеле в 88 году еще, когда первые какие-то митинги там националистические начинались на, э, на волне перестройки. Он вроде как вы, выглядел как патриот, но у него была одна особенность. Он не выступал за целостную Беларусь. Он был за отделение западного Полесья в отдельное государство. Он продвигал идею великих ятвягов, что там не белорусы, вообще великие ятвяги проживают, то есть это совсем другой народ, другой язык абсолютно, и должно быть отдельное независимое государство. Там даже флаг был создан отдельный, трехцветный. Наподобие вверх, как у украинского, а внизу еще, по-моему, зеленая полоса. То есть там даже марки были созданы, проводились фестивали Open Air, Ятвысь. Э, была газета «Полисия» издавалась специальная. Э, говорят, что даже многие полюшуки не понимали, что там говорят. То есть этот язык искусственно создан. Он как филолог, как специалист. Причем его в советские времена еще уволили за его деятельность, вот эту, за то, что он был очень неблагонадежным. Однако потом, э, в конце 80-х, он был принят в Академию МВД где он преподавал. И вдруг внезапно у него появились деньги. Пинский депутат Ярошук в своих воспоминаниях отмечал, что в 93 или 94 году этот Шелегович к нему подошел и сказал, что необходимо нам, как депутатам, выдвинуть идею об отделении Полесья. Говорит, ты будешь премьер-министром, и предлагал ему зарплату там около 2-3 тысяч долларов, в то время, когда люди получали по 20-15 по 15 долларов зарплаты. Откуда бедный филолог взял огромные деньги? То есть, ну понятно, что это какой-то ФСБшный след. Это не просто так. Но сразу же, как только Лукашенко повернул в сторону интеграции с Россией, Шелегович уехал в Калининград, где он до сих пор э, проживает, и Полесская республика рассосалась. И никто об этом больше не говорит и не знает. Внезапно так. То есть это вот пример того, что может произойти. Такие конфликты могут разморозиться практически во всех государствах постсоветских. Они были созданы, такие очаги напряжения. <clears throat> Уважаемые <clears throat> коллеги белорусы, вот сейчас мы говорим такие уже страшные вещи, уже самые Страшно. пла- плохие Самое сцена- страшное. сценарии. Скажу вам так, как україноязичний е, українець, плекайте рідну мову, бережіть рідну мову, піднімайте її з того болота, де вона зараз є. Пам'ятайте, якби в Криму чи на Донбасі була українська мова, там би російського чобота не було. Якби на Криму чи Донбасі була українська церква, такого би е, безладу ніхто не міг творити. Тому віра е, і рідна мова, ну вже наряду з армією і так далі, те, що в нас зараз наш президент говорить, так, тому так. де є рідна мова і де є рідна церква, там є е, білоруси, там є ваш побут, ваше життя, ваше щасливе життя, де російський чобіт, там болото, там занепад, там безлад, там горілка. Тому мова і церква. От то, що ми зараз дивіться, скільки років пройшло, тільки в цьому році на початку Україна отримала свою другу незалежність. Це е, ну, я плавно хочу підвести вас під е, під питання отримання Україні Томасу. Тобто, це е, событие, Василь, як там у нас подія. Подія тисячоліття, тисячоліття, навіть не століття. Тому своя помісна церква, своя рідна мова, своя армія, прапор, територія, і ніякий ворог е, вам не страшний. Там, де є дух і віра, там є порядок, там є там є патріоти, там є життя. Василю, підтримайте. І добавлю, і там є, дорогі мої, могили ваших предків. Ви знаєте, ніхто, якщо вас там не буде на землі вашій, ніхто не догляне могилку матері, батька, дідуся, бабусі. Ви розумієте? Вони це перетворять на пустелю, а ви будете вигнанцями власної території будете на Таймирі, на Далекому Сході, в Якутії, на любих прісках, хто буде тягнути лямку у смугастій одежі, а хто буде шукати легкої долі заробітчанства. І будете схлипувати і згадувати, як було добре в батьківській хаті, навіть з важким куском хліба. Адже ніколи кусок хліба легко не давався. Він завжди зароблявся важко. Пригадайте своїх дідусів, бабусь, якщо ви пам'ятаєте, батьків, у кого, на жаль, вже їх немає, у кого ще є. От подивіться на їхні руки, візьміть долоні, розгорніть, поцілуйте мамині руки, обніміть сивого батька і поговоріть з ними, як їм жилося. Ніколи легко не жилося нас. І я вам хочу сказати, от зараз я прожив вже гарний кусок життя. Я скажу, от зараз я живу найкраще ніж коли-інде. І коли там моє покоління згадує совок і каже, от тоді було хорошо. Це просто люди ностальгують за молодістю. Але, але, я да, я заробляв, я дуже прилічні гроші заробляв. У мене в 83-84 році зарплата середня складала 340 рублів тими. Це було немало. Я не скажу, що це було край так багато. І ви знаєте, як для молодої людини цього ніколи не вистачало. Іноді розповідають, я жив на 120 і жив хорошо. І Мені смішно просто. До чого це я все веду? І хто заробляв 300, не вистачало, кому і сотні вистачало, тому що люди бувають по різному живуть, знаєте, але натружені роки були всіх. От. Так, молоді були, дівчата наші були молоденькими, носили короткі спіднички, а зараз вони волосся фарбують, бо сивина з'явилася. От. Це все так. Але любімо своїх близьких, своїх рідних і пам'ятаємо те, що я почав. За могилами ваших батьків і дідусів, і бабусь, ніхто не буде доглядати, а де ваші кості будуть лежати. Можуть вони бути розвіяні по берегу Білого моря. Ви знаєте чому? Тому що там колись нашу еліту розстріляли і замордували, і закатували, і вашу так само, до речі. От Тому бережіть Білорусь, бережіть як зіницю ока, як матінку рідну, як маленьких діточок, які в повитку лежать на ліжечку. І шануйте, шануйте її. А президенту дайте меседж, що ви Білорусь будете свою любити і захищати до кінця. І тоді, почувши це він подумає, який в мене наряд гарний. Принаймні мені так здається, він так подумає. І тоді, можливо, все буде хокей. Всім разом гуртом ви відстоїте себе. І буде нам легше, і вам буде. Бо той кордон, про який пан Василь казав, він десь біля тисячі кілометрів, мабуть, дійсно. Це нам додаткова загроза. Мало того, вас поженуть на нас як в м'ясо. А ми будемо мочити всіх, хто буде до нас лізти. Тому що ми не будемо дивитися, що тут Білорусь іде. Білорусь буде одягнутий в москальську форму. Ви розумієте, в чому біда? В чому велика біда? Не дай Боже. Не дай Боже. Я це знаєте, намалював цю картину. У мене чуть руки не трясуться, бо це мені важко говорити. Якщо може хтось буде слухати і думає, що він несе. А я те кажу, те, що в нас робиться на нашому фронті. Розумієте? І знову повертаюсь туди. Бо я кожен день дивлюся на це. це і в мене серце крові обливається. Тому я закликаю вас. Пам'ятайте про це, пам'ятайте про своїх братів, які живуть на південь від вас, як нам зараз легко, і щоб ви не впустили власне, бережіть, бережіть її білорусь свою. да, хотел кое-что сказать, что то, что сейчас неплохо было бы сделать, я надеюсь, что, возможно, президент до этого хотя бы додумается, это каким-то образом ограничить российскую пропаганду, которая все эти годы, 20-30 лет, Звучает. вещает не подконтрольно. Но там есть как бы определенные рычаги вроде как, например, Россия, Беларусь каналы называются, НТВ Беларусь. То есть это сделано для того, чтобы если что-то против режима, против Лукашенко пойдет, это можно было заблокировать. Но Соловьев, Киселев, там антиукраинская пропаганда, она идет абсолютно свободно. То есть включаешь там Соловьев, беснуется, там кричит, там мочить бандеровцев, там разбомбить атомную бомбу на Львов и все такое. И это все люди смотрят, хавают, и в 2014 году мы это видели. То есть очень много белорусов прям говорили, ух, там фашисты, там надо защищать русских, ехать за ДНР, там воевать и все. То есть с этим уже столкнулись отчасти. Очень многие клюнули на это, э, повелись на пропаганду. Э, <clears throat> Ми це питання, яке ви зараз тільки підняли, вже трошки просунулись і дуже добре просунулись. У нас квота на телебаченні. У нас зараз контент української мови. по-моєму, не менше 75% е, вступив. Радіостанції, квотування української мови. Всі канали російські, пропагандистські, навіть дощ деякий час був е, працював, його теж теж вимкнули. У нас одна загроза це тарілки які зараз знаходяться в кожного в кожному селі, де немає. У нас немає аналогового телебачення, а цифрове ще не дуже сильно розвинулося. Тому тарілки це е, Василю, це теж наша велика загроза. Так, Тому що так. Я, я сам замічаю ці е, голуби огоньки, е, от ці всі е, е, Петросяни, і вони я я вже від цього відвик. Я я дивлюсь на Віннакура, Петросяна і всіх всю ту братію. Вибачте, я забув, хто це такі. Я вже не знаю. ні цей е, гумор не то, що він мені не близький, хоча я людина Совєтського Союзу. І ще е, Василь, ви говорили, що типу люди, які скучають за совком, це скучають за своєю молодістю. Да? У нас такий зараз невеличкий анекдот з'явився, що коли дід діду, діду підійшов до бабки, каже, бабку, давай трошки будемо якось трохи любитися. Та й дідо взяв, спробував, та й діда не вийшло. Та й каже дід до бабика: от Порошенко сволоч. Каже, що сволочка? Ну при Горбачові такого ж не було. Тому тому е, це, е, цей жаль за совком, за пломбіром, самим вкусним, який ніхто ніколи не пробував, крім москвичів і там деяких великих, і е, за цією колбасою дешевою це вже покоління е, моє забуває, а мої сини взагалі не розуміють, що таке було. Для них це якийсь, якийсь призрак, який був і щез. Тому нове покоління, мова, менше совковості. І все буде добре, мені здається. Це так. Да, скільки, скільки роботи, як тако слухаю вас, ставте, наскільки ви одійшли вперед, скільки нам роботи? І що ж з нашими людьми робити? Гоша, нас люди не такі. Я вам попросту казалось би, вони такі самі вони розуміють, але вони іначе. іначе. Анатолій, у нас теж не всі були заклятими бандерівцями і підтримали НАТО. Та сама критична маса: 7-10% Е, той самий поміркований Київ, який е, е, піднявся на наступний день мільйон, мільйон, тобто це десь третина Києва, мільйон став. Просто на на наступ... ніхто ні з ким не домовлявся, просто так. побачили цей безлад. Тому тому цей воно цей громадянське суспільство воно сформується за за години може сформуватися, тому так. що немає стресу в людей. Люди зараз моя хата з краю. Пам'ятаєте, моя хата з краю, да? А ви ж знаєте оригінал її е, український? Першим ворога зустрічаю. Дякую. Тобто, вже перекрутили. Моя хата з краю нічого не знаю. А українська е, приказка Перша першим ворога. ворога зустрічаю. Так, Тому так. це громадянське е, суспільство, воно Отак може е, статися, коли буде несправедливість, коли буде якесь. Ну це повинен бути якийсь стрес. Е, Перед, передумови, передумови для його спонтанного виникнення. Але щоб ці передумови були, то треба, скажімо так, про певні речі говорити, щоб люди розуміли, що дійсно таке можливе, і ми на таке можемо. Ми можемо відірвати свої дупи від. Стільчиків, а чи багато не стрес? то зараз у нас стрес іде. От зараз, що ти собиті, що в нас так, були в так. Білорусі, що пройшли для мене, він стрес був. Звичайно, для звичайно. дуже людей, дуже таких людей так само був стрес. Але Нічого не зробилось, нічого не помінялось. У вас той стрес. Неправда, Анатолій, неправда. В головах почав почались перші перші оті ізвіліни шуршать. Якби не було цього шушукання білоруського, батька сьогодні би не на вашій нараді не не оправдовувався. Це це е, велика сила, оцей дух, оті, тому що е, цей чобіт російський е, відчуває тільки силу і силу духу. Звичайно. Якщо тихенько все, тихенько все станеться. Якщо спочатку на на, на низькому рівні, на кухнях, далі на в офісах, далі середній клас. У нас середній клас зробив вели, велику роботу, який нас формувався дуже дуже тяжко, дуже довго. Середній клас, е, директор Microsoft Україна. Е, він е, дуже відомий, написав заяву за свій за свій рахунок і пішов е, чистити сніг директор Microsoft. Він вчора ще не думав, що він е, сьогодні піде сніг чистити. Там і дуже багато таких прикладів. Тому е, це не так все безнадійно, це не так все дуже запущено. Е, зараз це все починається, як той муравейник, починається певний рух в правильному напрямку. Головне це не зупинятися, головне, щоб цей такий шум патріотичний. Він він нарощувався, і головне все дуже спокійно, дуже все розсудливо, і головне мирно, тому що ви бажаєте своїй країні тільки миру. Зачем? Ви бачите, що таке втрата миру? Дмитрий, Дмитрий, пожалуйста. Как Тут существует э, одна небольшая проблема. А дело в том, что Лукашенко является диктатором, и э, я думаю, что он не только потому, что, как вы говорите, он услышал там какие-то э, шепот народа, там люди говорят. Дело в том, что у него менталитет африканского вождя. Он думает в первую очередь о себе. То есть раньше было выгодно а, он, он никаким не является ни другом, ни братом, ни России, ни Украины, там, ни Польши, никого. Он просто такой расчетливый диктатор, который работает на себя именно. Когда было выгодно доить Россию, он и доил. Теперь Россия денег не дает, поэтому он от нее отходит. Если бы Россия сейчас дала денег и компенсировала все эти маневры, он бы сказал опять мы братья и все. Но він одне знає, що всі диктатори закінчують одинаково. Знает. Тут е, трудная питання коли і як. То Да, есть, Василю? то І- зараз секундочку, то такий вистріл можливий в будь-який момент. В будь-який момент. Можливо. Вот, например, еще раз для Дмитрия. Для Дмитрия. Возможно ли любое какое-нибудь развитие неординарной ситуации? Потому что какое-то развитие Возможно. было, например, возможно, да. Например, где-нибудь как, хоть какие-то подвижки, где-нибудь на горизонте, на белорусском горизонте, что-нибудь такое намечается? Потому что, по-моему, э, это все Беларусь настолько проглотила, как будто ничего не происходило. Вообще никакого руха нигде. В СМИ однозначно ничего не, нигде не... Только с благосфера зашевелилась. А, СМИ? А в какие вы СМИ, смотря, читаете? Независимые СМИ? Так, там я есть и говорю, да, да, да. Я говорю, вот государственные я СМИ. Я государственные например, не читаю давно. Я тоже самое, но надо иногда и поглядывать. Там совершенно как будто это так и должно быть. Э, Все. Э, настолько все как-то плавно так перетекает, например, в, обыч, в обычные новости. Вот подготавливает, потому что в основном же люди наши смотрят государственные СМИ. А, например, та же самая блогосфера. Молодежь, э, кстати, молодежь, очень интересно, с кем я не общался, например, молодежь на эти события реагирует ну, никак не реагирует. Некоторые люди, вот такие, как вы, молодые, например, белорусы, но их настолько мало, например, ничего подобного не было в Украине. Там общество совершенно было другое. Там очень мощное такое какое-то национально-патриотическое всегда мышление было. У нас- Середній клас, Анатолій, середній клас зробив е, ключову е, роботу. І в Патріоти, четвертому, патріоти приєднались до, до е, середнього класу. так, так. І в четвертому році, і в 14-му. В четвертому році теж, до речі. От, тому що я учасник трьох революцій. На граніті ще. Так, так, так, Так. У нас у нас Василь взагалі тут е, вже професійний так, революціонер. Так склалося, хлопці, так склалося. А ремарочка щодо диктаторів. Е, Коли ви завершили, я хотів додати, і не всім так щасливо, як Янику, вдається уникнути вірьовочки або кулі було б по сценарію. Або в, Кана... в Канаві десь там. Яник так. это скорее такая пародия на диктатора, это не ну, диктатор. Ну, скажімо <laughs> так. Скажімо так. Панство, я перепрошую. Я в силу певних обставин е, мушу вас покинути. Я вдячний вам за те, що ви запросили, за те, що ви дали можливість на цьому майданчику висловити власне бачення, власні думки. Я е, як і раніше, так і е, нині вважаю е, успіху у розвитку ваших каналів. Але більше всього я хочу сказати, я більше всього хвилююся і вболіваю за звичайний простий наряд Білорусі. Хай з вами буде Всевишній, хай вам додасть сил життєдайних. І хай найкраща частина Білорусі відчує, що вона такою є, об'єднається і дасть поштовх до гарних демократичних перемін, в тому числі, і хай це дойде до того диктатора Дмитра, про якого ви казали. Скажімо так, е, диктатори бувають різні, навіть людоїди. Ваш хай виявиться е, самим великим гуманістом. чистим так. так. Дай Боже, щоб почув він той Дай слова. Боже. А тому вдруг ще раз, почує. Да, Тому ще раз перепрошую, бажаю успіху всім, будьте здорові, до побачення. А і вам так само до побачення. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Живі Білорусь! Живі вічно! Ми залишаємося. Мы остаемся, да. Да. Мы же остаемся. Ну, только сейчас формат перестроим. Мы это Василю, время Василю, закончим. Василю, нажмите отключиться на красную. Включиться, да. Мы сейчас перестроим формат немножко по-другому и попробуем продолжить тему. Возможно, тоже обговорим какую, потому что это ролик уже уйдет. Да, тут тоже по как? поводу диктатора комментарий кое-какой, что консолидация общества мешает действия Лукашенко, например, декрет о тунеядстве, вот, который начал действовать с 2019 -го вот, года. То есть вот людей, людей будет требовать давайте больше за коммуналку. Давайте эти цем- такие в- более горячие темы сейчас обсудим, хорошо? Хорошо. Сейчас, секундочку, я это сохраню специально, потому что вы тоже ведете все запись, да? Да, да. Я, Я веду да, Вы да. запись. ведете, да. Я сейчас быстренько его сохраню, пускай оно у меня э, это самое, потому что я не могу, сильно большой файл, мне такая простая. Ну, нормально. Як на мене, непогано Да, вийшло для, для дебюту. Да. Мы продолжаем пока наш стрім. Мечтаємо, щоб в нас була е, Е, хоч на на першій на, на перші такі позиції ми хоч взошли, як взошла на зараз Україна, і воно з часами з часами перестроїться, я думаю, мишлення е, в білорусів і в головах інші мислі прогресивні, ближчі до свободи, і ми почнемо розуміти, хто ми є. що ми своє пальце втратимо. Отак От золється все. Е, з Росією, і все. А далі як та Росія буде, хто його відає? Е, люди кажуть, що вона розсиплеться на е, якісь інакші государства чи панства, хто її відає. А нам така перспектива не треба. Нас хоч сталося 9,5 мільйонів. Воно ліпше було б, щоб нас було 10 і 12 мільйонів білорусів, щоб в нас була своя білоруська мова, щоб не ми віддали свої коріння всі. Бо щоб я так само гордився і мої діти і внуки віддали, що ми тут в Берестейському краї живемо, віддали свою історію, переживали за своїх людочків, а не стали десь там розкидані по всьому світі, як ви казали, вже на Коломії, десь на Чукотки. Хай ж там живуть чукчі, хай там е, то їхній край. А білорусам, я так думаю, треба десь на рідній землі. І ми тут, як де там і пригодився. Так само і східня наша Білорусь, вона єдина. Як би там не було рвати раніше чи ні, е, Вітебська, там Могильовська чи Гомельська область, вони інакші. Не треба, щоб ми були інакші, ми єднакові. І на і ніякі там е, князства білоруські розпадатися нам не треба. Я супротив того. Так само хай буде цельна Україна. Я вірю, що е, прийде деякий час, та імперія розвалиться. Дай Боже, щоб і Крим повернувся, тому що ті росіянці, що там можуть наробити, хто його відає. Туди прийшли чужі люди. А е, той край був для кримчан, а прийшли чужі. Що вони там можуть наробити, то покаже час. Так само і з Донбасом. Розруйнували той Донбас, а він був то була, можна і казати, мишця. Ну, як сила була українська колись. Там була вся енергетика. Там було, а скільки ще там є в землі? Чули, всі відаєте, що там є газу повно. І стільки газу, що може обіцяти. Значить, треба, щоб Україна стала ноги, такі моцні ноги. Вона знайде інвестиції, знайде люди, технології, туди прийдуть, і той газ буде свій український. Не треба буде дертися за той газ з, з Росією, бо вона ж бачите, що робить керує всім світом, вона показує з ми будемо з вами маленькими народами робити, що хочемо. А нам то і не треба. Нам треба сохранити свою Білорусь, навіть білоруськость. І вони бачать мої ролики, наші ролики. Ти тепер наші ролики ролики. Ми спробуємо ту роботу не закінчувати, розумієте? Встрітимося е, з блогерами, з українськими. Може, вийдемо так само на білоруських. І е, роботу, скажіть, починати. От ну, З того і треба починати, щоб коли все починалось, знаєте, щоб просвіщати, бо іначе, іначе нічого не буде. Ниця не ниць. Людина, яка віддає, мене його знає, вона починає орієнтуватися в ситуації. І все, починає прощатися. А там спеціально як така у станкінську голову, правильно Дмитрій вткнули нам в голови і качають. Як її витягче, як її витягче з голови, і щоб там були мозги, а не якась жиза з опілками, а ватою. Отак. Ну, на многие эти вопросы есть, по сути дела, один ответ. Необходимо становиться лучше, то есть необходимо работать. Есть два способа, в общем-то, изгнания российской пропаганды или там возврата Крыма. А, есть жесткий вариант, то есть силовой там запретить, там войсками, там еще чем-нибудь, к примеру, захватить. Но есть другой вариант, более хитрый. Стать лучше, то есть развивать, например, что касается Украины, да, провести реформы, экономика растет, и люди видят в Крыму, что там становится жить лучше, то есть там живут богаче, а Россия чахнет, капиталы уходят. Естественно, у них начнет возникать то самое чувство, которое подвигало их в свое время присоединиться к России. Там зарплаты больше, там пенсии больше, там, смотрите, вот все есть, у них есть безвиз с Европой, а почему мы должны тут сидеть? У нас ограничения, у нас все. Давайте вернемся в Украину. Сами проголосуем, устроим референдум, вырвемся оттуда. Да, дякую, дякую, друзі. Да, ви правильні речі говорите. Тут, е, Анатолій, по вашому невеличкому спічу, е, у нас кажуть, поки товстий схудне, то худий здохне. Тому розраховувати, що з Росією щось станеться, то дуже неблагодарна справа. Хай в них все буде якнайліпше. Нам треба жити своїм життям, і нам треба розвивати свою державу. Тому дійсно е, зараз е, на тілі України є дві таких великих рани, які е, одна така підгнивша, а друга постійно кровоточить. Тому е, Україна зараз е, намагається жити в певних умовах, в тих умовах, які, в які ми зараз попали. І тут задача мінімум, щоб ця кровоносна рана не розповсюджувалася, як вона гангрена, да, умовно кажучи. А з тим гнилим, що ми знаємо, що робити. Тому, як сказав е, Дмитрій, е, питання України зараз дуже дуже просте: збільшувати рівень життя до такого рівня, щоб ці Е, люди, які можливо десь помилялися, можливо, десь були задурені. Е, побачили, що країна процвітає, що країна розвивається, країна має без, безмежні можливості в е, подорожі по світу, і вони дійсно захочуть повернутися додому. Да? Номер два. Тому я вважаю, що військового сценарію в рішенні одного і іншого конфлікту немає. Е, чому в мене така думка? Е, українці не такі дурні, щоб розрушувати е, свою інфраструктуру. Силовий варіант це знищення інфраструктури чи Донбасу, чи Криму, і це велика кількість жертв. У нас немає стільки людей, які ми, на відміну від росіян, які готові покласти за ці землі. Тому мій сценарій який? з Кримом збільшувати рівень життя, покращувати, е, стремитися до якогось е, проєвропейського е, розвитку з Донбасом, дати можливість їм пожити трошки окремо. Хай вони тим російським світом наситяться, все рівно. Натішаться. Натішаться, ну, умовний якийсь паркан, Е, тому що е, щодня у нас е, з фронту один загиблий, два поранених, то в госпіталь. Ці сини кладуть життя за державу ну, дар, дар, ну не дарма, ну е, зараз це треба максимально берегти кожне життя, кожного солдата, і е, вони ж теж е, там е, на передовій, е, ну, типу, в такому вялотікущому процесі дуже себе важко почувають. Тому що цей він він е, істощає цей е, такий стан. Тому зараз потрібно встановити статус-кво як є. Е, Росія, бачите, зараз намагається нам ті землі, по крайній мірі Донбас, повернути на певних своїх умовах. Україна на це не повинна погоджуватися і, е, умовно кажучи, тільки на е, ну, це наша земля, і ми інших варіантів не розглядаємо. Е, Дмитрий, пожалуйста, от опять же, наша со стороны нашей Белоруссии, нашей Белоруссии, например, разумный взгляд, потому что я считаю Дмитрия довольно мощным, сильным, прогрессивным молодым человеком. Знаете. Дмитрий, пожалуйста, наш взгляд я бы хотел услышать вот на эти все события. Наш белорусский взгляд. Наши люди э, смотрят хоть немножко Украину. Я имею в виду вашего э, о, круга, вашего круга, окружения. А, а Какие тут... они, например, да, ваши смотрят. И как они это все ситуацию м, представляют, например, как наши белорусы с нашей бе- э, белорусской стороны они всю эту ситуацию видят. Я, например, уже э, довольно э, сильно в этой ситуации посвящен. Изучает ли наша молодая поросль, наши люди, все, что происходит в Украине? Да, изучают. Другое дело, что изучают только те, кому это интересно. То есть это собственная инициатива. Если пропаганда, она идет пассивно, хочешь этого или не хочешь, с ящика постоянно, э, ты включаешь, там будет Соловьев обязательно каждый вечер, или там Киселев по выходным, или еще какие-то ток-шоу, там 60 минут, там 70 секунд, еще что-нибудь, что-то там идет. И э, я знаю, что, например, вот когда я веду стримы в чатах, постоянно на YouTube ватники, так называемые, ну, там сторонники русского мира, они постоянно свои комментарии оставляют, пишут. То есть они смотрят это все действительно, эти шоу, они зомбируются, и они получают другую точку зрения. А э, здравомыслящие, так сказать, люди, их, безусловно, они есть, просто они, так сказать, атомизированы. То есть ты можешь, например, жить и не знать, что в твоем, э, там по соседству в доме в каком-то есть человек, который тоже интересуется этой темой, потому что он же не выйдет на улицу с плакатом, там не будет кричать, кто там там за это, кто против русского мира, там что-нибудь такое, ну, потому что, ну, это, во-первых, глупо смотрится, во-вторых, его могут просто подумать, что он сумасшедший или там за экстремизм посадить. Ты же не будешь таким образом искать. Люди объединяются в интернете через какие-то группы в соцсетях, через каналы тематические в Ютубе, там э, где-то еще в Дискорде, в Телеграме находят друг друга. Там начинается уже более близкое общение, люди знакомятся. Не знаю, знаєте ви чи не знаєте, соцсеть Однокласники і ВКонтакті в нас заборонена. Знаю. Знаю. Це це теж було тим е, розжигателем серед молоді. Тобто телевізор брав Соловйовими, а оця е, молодь е, потихеньку ватнилася на цих соцмережах. Ну, я бы... В перспективе, в перспективе, еще секундочку, что-нибудь возможно у нас такое в Беларуси? Возможно, хоть как-то, как-то ограничить, например, действие СМИ. Ну, потому что такого нигде в странах нету. Практически 80% всего э, контента э, вещания СМИ приходится на российский сектор. Что это за безобразие? Собственно, свои каналы, они какие-то такие уже примитивные. Да. Они освещают только э, события такие чисто со стороны, например, опять же, правительства. А Вот. И они скудные, они настолько неинтересны, их практически никто у нас не смотрит. Вот. Потому что то же самое, я стараюсь за нашими СМИ следить, но они предсказуемы довольно мощно. Я сейчас секундочку э, слово предоставляю э, Дмитрию. Пожалуйста, Дмитрий. Я, я одну Ну, пусть ремарку. скажет Василий. Я одну реман- ремарку. В Україні 95% теле- телеканалів е, е, належать олігархам рі- різних таборів. Тому у нас, по крайній мірі, по телевізору більш-менш якась може бути можна шукати баланс. Одні в ту, в ту сторону, інші в другу, інтернет посередині. Тому в нас є певний баланс, тому що олігархи задають, е, як би там не було, цей тон. У вас є таке? У нас такого нет, у нас монополия полностью власти на віщання телевідення. Все, у нас є только національний взгляд, наприклад, і обсуждение иного рода толка практически не допускается. Даже наш, э, пускай оппозиционный Белсат, и тот, например, проживает э, и спонсируется, даже говорят, со стороны. Он практически, э, и сколько его преследует даже бедных этих журналистов. Ничего плохого-то не говорят, понимаете, они освещают только те события, которые происходят в Беларуси, они объективны они существенны, это действительно лояльные. Почему такой запрет? Э, все это прекрасно, э, например, все понимают. И вот я опять же зацепил эти, хотел однозначно, я добавил вопрос, пожалуйста. Потому что Киселева это примитив. То есть ну, многие люди, даже не самые думающие, они понимают, что с Киселевым что-то не так. Он все-таки слишком переигрывает, накривляется там до невозможности. А это такая попытка создания такой типа альтернативного независимого мнения, которое реально работает э, против как раз государства. То есть это серьезно, Кремль тоже понимает эти моменты. И блогеры различные, которые работают на интересы России. У нас тоже это есть. Вот э, один из белорусских э, блогеров, таких патриотических, Эдуард Пальчес, не знаю, слышал ли кто о нем, он, его арестовывали даже за, так сказать, некоторые моменты связанные с этим, арестовывали в России, кстати говоря. Потом он, его к нам отправили, он у нас тут сидел в тюрьме. Э, так вот, он на эту тему как раз Анатолий высказывался по поводу того, что он сравнивал, вот реально показывал э, видео из интернета российские пропагандистские, например, показывал нашу белорусскую пропаганду, которую вот государство наше изготавливает. Это наша пропаганда, которая работает на Лукашенко, это что-то на уровне там конца 80-х годов, то есть такое примитивное Э, совершенно неестественные. Там, например, кто, чего стоит это э, видео о том, что оппозиция там пыталась перед выборами отравить Минский водопровод дохлой крысой, например. Там показывают, сидит какой-то парень с ведром и говорит, вот мне приказали там положить туда дохлую крысу, отнести в канализацию, при том, что там в канализации тысячи живут этих крыс, и как бы никого это не волнует. Э, там по... как там оно железом по стеклу, пропагандистский фильм в 2010 году, который был. То есть это видно примитив такой э, в стиле самой такой замызганной советской пропаганды, таким еще голосом обязательно там с придыханием, вот такое это все делается. Но это совершенно неестественно выглядит, никто в это не верит, а наша пропаганда, она унылая, убогая, когда люди включают какой-нибудь СТВ там или БТ, там рассказывают, сколько надоев там, как, как увеличились надои, сколько там новых станков закупили в каком-то заводе. Это выглядит жалко по сравнению даже с тем же Киселевым, Соловьевым. То есть Лукашенко сам дал ска сказать четко нашим. Он же сменил руководство в начале 2018 года э, Белтелерадиокомпании и всеми каналами крупными, радиостанциями. Э, и сказал, ориентируйтесь на Россию. То есть больше эмоций, шоу вот такое вот делайте. А можно такой вопрос? Вам, у вас телевизор же есть дома? Нет, у меня нет. У меня есть. Анатолий, тогда вы будете отдуваться. Номер, кнопка номер один. Какой у вас канал показывает? У меня слова кнопка нету, я даже нету. У нас там, я смотрю... Ну, когда, вклю, когда включается, он как бы, по-моему, нет Нет, такого? у меня типа кабельное телевидение. Mm. ZTE так называемое там. Даже толком я не знаю, не вхожу. Мне нужен то телевидение только для того, чтобы подключиться к интернету. Жена там смотрит, но она смотрит чисто свои женские. Я иногда, когда свои женские, я коли э, то я перехожу на иногда наука 2.0, по-моєму, канал деякий. Бо ну, такі научно-популярні канали мені цікавлячи про подорожжя, тому що я подоріжник. Mm-hmm. Во, все більше ні. А ті канали, які там е, чисто білоруські, я коли-не, коли спеціально, хоч би бути трошки, трошки щось усвідомлений, що робиться в Україні, со сторони освіщення СМІ білоруських СМІ. Тому що э, е, мені просто мило відати, що робиться в Білорусі. Не то, що я там чую, наприклад, зі сторони російських наче вони пролазять. Ну я а всю інформацію шукаю в інтернеті. Так само сюди спливаючи окна, вилазять на я слухаю, стараюсь слухати одну сторону і дивитися на другу сторону. Ну е, кажу, це Андрієм Наше телебачення настільки примітивне, наше національне, все. Воно на самом деле, ну я. Кого е, волнує? Де зравни, хоч ти йолки зелені, чим вони думають? О, дивись німецьке яке-небудь, американське, там, прогресивне телебачення, Велика Британія, англійське. Хіба там показують проти надої? Як хто кого що купив? кого-небудь переживають, там свій бізнес робляться. Воно то є... що вони обсуждають совершенно другу тему. Ну, правильно, що їх контент вельми зайнятий там розвлікательними каналами. Ну, Якщо там є якісь політичні канали, то вони е, в такій формі робляться. Наживо, такі шустри, якісь енергетичні. Той чоловік, той, що дивиться ті канали, він шо... буде робити від того. Розумієте, він щось вкладає собі в голову. Що я можу вкладати на приз нашого білоруського телебачення? Понимаєте? Воно так, воно напоминає тої радянської, совєтської телебачення. Ну, Іначе вже такого та фальш, яка, ну вона хоч трошки, хоч трошки говорить про край наш, понимаєте? Там, ну, там щось робиться, щось відкривається. Тобто, сторони відаю, що робиться в нас в панстві, в в країні, в Білорусі, розумієте? Mm -hmm. Хоча би так. А що робиться в Росії? Там же чорт від що, там ендити, там Джигарханяна, там штани вічно там труси його стіли, там якась там якась стрілянина. Повний повний бред. Ну нічого не говорить про Росію. Що небудь там робиться про Росію, не розумієте? Нічого проблема Україна, Сирія, кругом и ракеты, все, обращать своими ракетами. тут причина этого, вот сделаю одно замечание, в том, что Лукашенко э, ударил сильно по бизнесу. То есть он уничтожил бизнес, Есть крупные бизнесмены, в основном из числа его там друзей, друзей его там родственников и прочее. Собственно, нет рынка. Поэтому так, кто-то вот сказал, я слышал, что рекламный рынок Беларуси в 16 раз меньше, чем рекламный рынок Литвы маленькой. Э, и поэтому нет капиталов, поэтому, естественно, специалистов э, гораздо меньше и нет качественного контента, потому что кто будет это покупать? Например, и кино вот говорят, почему нет хорошего качественного белорусского кино? Ну, потому что там нет денег. В Голливуде огромные деньги крутятся, поэтому там там есть спецы, там есть техника, там выпускают какую-то продукцию. А здесь государство, оно не заказывает, оно сколько тратит? Говорят, на БТ, там на все каналы 50 э, миллионов долларов выделили бюджет. Кажется, большие деньги, но это фигня. Россия, по-моему, полтора миллиарда что-то такое выделяет там. Ну, это вообще как бы ни о чем. На пропаганду Россия тратит огромные средства. Эм, <clears throat> небольшая ремарочка по поводу уничтожения бизнеса. Вот те, что я говорил, це, умовно кажучи, немає того самого середнього класу, да, малих підприємців, які мають маленькі магазини, там якісь мойки, там ну, дуже багато всяких таких е, місць, де де є рух людей. Е, Моє таке невеличке спостереження, коли я приїхав в Мінськ перший раз. Я декілька разів був в Мінську. я був, е, знаєте, як то е, зайшов в квартиру, де мебелі немає. От я не побачив того життя. От що і стіни є, і на голову не капає, і чистенько, не, не позамі... везде чистенько. Ну мебелі немає. Е, станція метро. У нас, е, Анатолій, ви були в Києві. Біля станції метро йде життя. Життя таке, таке, як маленька маленька країна. Тут пиріжки, тут е, е, панчохи, носки, труси, супермаркет, е, продуктовий супермаркет. Є рух, виходиш з метро, ти. Е, Виходжу з мінського метро. Я думав, що я виїхав в іншу країну. Да, Добре, я переб'ю, тому що ото моя больна тема. Я ти подоріжу якраз і робив за того. Е, і Ти ж е, люди, що дивилися мої, якраз я зравнював нашу Білорусь, Мінськ, так само зравнював з Києвом, з Черновцями, з Одесою. Там рух є так само. А ще про ті магазинчики про те кафешки, про те отельчики. У нас їдеш там, вона вилазена в нас країна. Білорусь тут нічого не скаже. Тут довжне Лукашенко удасти можна. Порядок на полях, вас такого порядок на дорозі, у вас таких порядків. швидко немає, як е, в нас на дорозі. На що вилизана, однака. Але те, те, як сказати, життя такого не чувствується. Як ми трошки якісь заморені, такі, якісь понури, є такі. ми кажеться, що рух є. От в Бресті, возі в Мінській є, людей мало. Мене на тих моїх е, роліках так само видно. Е, побачиш ваші міста далі. В кафешки сидять, там мало дочку, ваші е, кафешки завалені. Протеотельчики, де де по дорозі. Понимаєте? Ніякого сервісу по страні з України немає. Анатолій, а що казати, зараз переб'ю. А що говорити про села? Понимаєте, а що казати про села? В нас в селі не знайдеш ніяких кафешок. В нас, якщо захочеш де-небудь перекусити, все, є кради в горит, гур, е, е, гурки, помидори збирай, більше ти нічого не знайдеш. 50 кілометрів по полісю проїхати, нічого не, не знайдеш. Як тільки заїхав до України, маленький село, дивись, ставчик стоїть, там якась забігалочка, там якась кафешечка, сидить там дід з бабки чи що небудь. Все, і ніяких справ нема відкрити то. У нас проблем до холєри. Як заїхав в Карпати, ну то просто сказка. Понімаєте? Я побачив, як Буковель заїхав, в мене є ролики. вот, е, Іван Хандогі там ще перепечатав, каже, і, і як заїхав, вона в Карпатах. Всі Анатолій, Анатолій, ви дуже, От дуже, тобі туризм. Анатолій, ви дуже увлікательно розказуєте, але вас майже не чути. Давайте слово Сергій дамо Дімі. А, Дімі. Дуже Я поганий просто за- хотел дуже маленькое поганий короткое зв'язок. замечание. Просто, Анатолий, у нас порядок не только на улице, на дороге, у нас еще и порядок в кошельке. Нет денег, нет проблем. <laughs> Да, да, да. І, і, і що, е, от тільки що собі на голову прийшло м- моє спостереження. Е, приїжджаєш на, умовно кажучи, на ЖД вокзал. Перше, що що турист е, хоче якусь місцеву сім-карту купити. Сім-карта, показує паспорт. Паспорт, Пок... тебе фотографирують. Да, показуй, тебе сфотографували на 30, на 30 днів є Жесткий сім-карта. контроль. Сейчас ще й коментарі в інтернеті, треба підтверджувати вот, по телефону. Вот. По комент... Далі, це рівень свобод, так називаємо. Да? Далі, Макдональдс біля вокзалу, справа, справа в торговому центрі. Я по замовчуванню приходжу і шукаю безкоштовний Wi-Fi такого в країні немає. У нас е, самий е, маленький генделик, який розливає по 100 грам, має свою точку доступу і отак, отакий двіж. Я я був замкнутий. Так, так, так. Я я був замкнутий. Я ну я був стиснутий прямо. І те, що ви говорите, я їхав за місто, їхав по цим гарним дорогам, по цим вистриженим вистриженим е, газонам, полям навіть не було цих бордів. Е, які в нас на кожному, да, в нас їх дуже багато. Е, но я покидав Мінськ, якийсь такий е, опустош, опустошений. Я не, не оці рівні дороги, смачна згущен, згущенка, ковбаса по госту. Е, що там ще? Е, комунарка, шоколадку я віз, е, ще якісь смачні. Ну, оцих е, відчуття свободи мене мене щемило, щемило моє серце. Я ніби десь так, ніби я звільнився з якогось такого, десь був на 15 суток, звільнився, якесь таке приїхав додому. Цигани, е, шаурма і все інше, все життя. Тут життя, тут є моя земля. Е, Та почуття свободи, воно так і є. Тому я перші свої ролі виписав колись про Львів, як заїхав. Опа, думаю, його так і назвав. <laughs> От, з таким почуттям свободи, тому що той білорус, хто живе тут і виїде навіть в Україну, понимаєте? Зразу якесь чувство свободи возникає. Так само, як я їду, наприклад, навіть нема в мене я їду в Польщу. Навіть такого нема. Воно трошки пальця інше. Воно чувствується, ментальність та мусить є. Трошки є язикові. У мене там немає бар'єрів але вони другі. А що казати про німців? Ну, геть інакше. Ну наврідніший, наврідніший для мене люд, рідні, рідні, наврідніший для мене люд, це українці. Я того не відчуваю, як їду в Росію, розумієте? Все, я того не відчуваю. Так недавно вон, казалось би в Москві. Я таке е, е, е, почуття був, що Ну, все. Мені там ти втечи. Но, ну, да, ми, ми, ми вже, Анатолій, ми вже перейшли на такий е, ну, то хай буде, хай позитивний буде. такий меседж даємо, що да, е, їдьте до ну, нас. Да. Да, е, в Україні безпечно, в Україні душевно, в Україні недорого. Тому приїжджайте, ми завжди раді вас бачити, завжди раді вас зустріти. Моя хата з краю перший гостя я зустрічаю, так що. Е, все все, все буде добре. Вас, Василів, двох, я обов'язково забачу. Ну, тоді пропоную на тій позитивній ноті е, побажати всім нашим глядачам е, доброї вдачі, щоб ці, в ці новорічні святи, свята була Божа благодать, щоб всі були здорові, в країні був мир, і щоб е, наступні свята теж зустріли в, в здоров'ї з тими самими родинами, щоб всі були здорові.